ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. ADC wa rais aweze kuingia hapa ukumbini kuniletea jina hilo. Sergeant at arms Maiki si kawashwa jamani. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na usalama Tanzania kuwasilisha nyaraka kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba niwasilishe nyaraka hii. Mheshimiwa Kabla hajaondoka, huyu ni ADC wa kwanza mwanamke tangu nchi ipate uhuru. Asante sana, nimepokea nyaraka hii toka kwa Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana, mpelekee salamu zetu za upendo, tutaifanyia kazi kwa taratibu za kibunge. Asante sana, asante sana, asante. Oh. Bado bado, katibu, katibu, mzuie, mzuie, mzuie. Asante. Subiri kidogo ADC. Naweza kutakiwa ni saini kwamba nimepokea hapa. Jamani, bahasha ya kwanza ni hii, bahasha ya pili ni hii nyeupe. 这。 Basi ADC na kuruhusu uweze kwenda. Asante sana, asante sana, asante sana. Hiyo ya mwisho nimeipenda hii. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyoeleza awali hapa, tusikilizane vizuri. Mheshimiwa Rais kwa mamlaka aliyopewa na katiba chini ya ibara ya 37 tano amempendekeza afuataye kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na aliyependekezwa nitasoma karatasi hii kama ilivyo. Kwa hiyo na nukuu, imeandikwa hivi: Mheshimiwa Spika, nawasilisha bungeni jina la mheshimiwa, eh, narudia tena Makatibu, naomba maji ya kunywa. Jamani, mko tayari eh? Mheshimiwa Rais anasema, Mheshimiwa Spika, nawasilisha bungeni jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge